बसमीम असलकुम नाजरन कराम आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हम बैन अवी इतिहाद के बारे में क्या जानते हैं कोऑपरेटिव अलाइंस के एक बहुत बड़ा जो है ये इदारा है और सौ ममालिक जो है दुनिया के इसके मेम्बर हैं तो इस सिलसिले में हम आपको तफसील बताना चाहते हैं बैन अवी कोऑपरेटिव अलाइंस एक गैर सरकारी कोऑपरेटिव फेडरेशन है यह ज़्यादा वाज तौर पर एक कोऑपरेटिव यूनियन है जो दुनिया भर में कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव तहरीक की नुमाइंदगी करती हैं इस बुनियाद इसकी बुनियाद अठारह में दुनिया भर में कोऑपरेटिव को मुतहद करने नुमाइंदगी करने और उनके खिदमत के लिए की गई इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलाइंस एक आज़ाद गैर सरकारी तंजीम है जो दुनिया कोऑपरेटिव तंजीमों की नुमाइंदगी और खिदमत को मुतहद करती है अलायंस के अरकिन कौमी और बैन अवी ताबन पर मबनी तंजीमें हैं जिनमें ज़रात बैंकिंग क्रेडिट और बचत सनत और इंश्योरेंस माहिगीरी समाजी रिहायशी सेहत अवामी खदमात सारफिन की खदमात और सयाहत शामिल हैं ममालिक की 310 रुकन तंजीमें हैं जो दुनिया भर में एक हज़ार बिलियन अफराद की नुमाइंदगी करती हैं दुनिया में अलाइंस पहली गैर सरकारी तंजीम है जिसे अकवा मुतहदा के मशावरती 1946 में उन्हें पहले नंबर का दर्जा दिया गया <clears throat> आज कल ये उन इकतालीस तंजीमों में से एक है जो कैटेगरी ई सी ओ एस ओ सी तंजीमों की फहरस्त में शामिल हैं जो अकवा मुतहदा के इकतदी और सामाजिक कौंसल के सामने मुशावरती कानून से लुफानंदोज होते हैं अलायंस का बुनियादी मकसद पूरी दुनिया में आज़ाद तब उनको फ़रोग देना और मजबूत करना है बैन अवी इलाकई और कौमी सरगर्मियों के जरिए इतिहाद की भी कोशिश करना है कोऑपरेटिव तहरीक की अकदार और असूलों की हौसला अफजाई और दिफा करना चाहते हैं इस रुकन तंजीमों के दरमियान बाहमी फ़ायदा मंद ताल्लुक को फ़रोग देना भी शामिल है लोगों की मीशत और सामाजिक तरक्की के हक में इस तरह सलामती और बैन अवी अमन में हिस्सा डालना भी है इतिहाद के दिगर मकासद ये हैं बाहमी खुद मदद और जमहूत पर मबनी दुनिया भर में ताउन पर मबनी तहरीक को फ़रोग देना है कोऑपरेटिव अकदार और असूलों को फ़रोग देना उनका दिफा करना भी शामिल है इस रुकन तंजीमों के दरमियान इकतदी ताल्लुक और दीगर बाहमी फवाद की तरक्की को आसान बनाने के लिए भी काम करती है इंसानी पायदार तरक्की को फ़रोग देना और फ़र्द की इकतदी और समाजी तरक्की की हौसला अफजाई भी करना है कोऑपरेटिव तहरीक के अंदर तमाम सरगर्मियों और फैसला साजी के अमल में सनती मसावत को फ़रोग देना भी शामिल है लिहाजा इतिहाद कोऑपरेटिव के बारे में बेदारी पैदा करता है ये अफराज सरकारी हुकाम और इलाकई और बैन अवी इदारों को इंटरप्राइज के कोऑपरेटिव मॉडल समझने में मदद करता है इतिहाद कोऑपरेटिव मूवमेंट की आवाज़ है इतिहास इस बात को यकीनी बनाता है कि कोऑपरेटिव को तरक्की और खुशहाली के काबिल बनाने के लिए सही माहौल मौजूद हो ये अपने अरकान को नई कानून साजी और ज़्यादा मुनासिब इंतज़ामी तरीक़ार के लिए अलग लॉबिंग भी करता है जो कोऑपरेटिव मॉडल और इसके उसूलों और इकतदा और अकदार का एहतराम करते हैं यह सियासी मामिनत के साथ साथ तकनीकी महारत भी फराम करता है ताकि कॉपरेटिव को सतही खेल के मैदान में मुकाबला करने के काबिल बनाया जाए अलाइन अपने अरकान को अहम मालूम बेहतरीन अमल और रबते फराहम करता है अपनी इशारतों के जरिए मालूम के तबादले को यकीनी बनाता है ये कोऑपरेटिव मुतासर करने वाले कलीदी मसाइल को हल करने के लिए मीटिंग और वर्कशॉप का अहतमाम भी करता है और दुनिया के कोऑपरेटर्स के दरमियान बातचीत की इजाज़त देता है अलाइंस तजारती मकास के लिए कोऑपरेटिव के दरमियान रबतों और मुख्तलिफ शोबों में इंटेलिजेंस शेयरिंग की सहूलत भी फराम करता है अलाइंस अपने तरक्की प्रोग्राम के जरिए कोऑपरेटिव तकनीकी मदद फराम करता है अलान सलाहियत साजी और माली मामिनत को फरोग देता है ये मुलाजमीन पैदा करने में सहूलत फराम करता है और दुनिया भर में गुर्बत में कमी और माइक्रो फाइनेंस प्रोग्रामों की हिमायत करता है अलायंस के चार इलाकई दफातर हैं अमेरिका, यूरोप अफ्रीका और एशिया कोऑपरेटिव शनाख्त से मुतल बयान किया गया है कि कोऑपरेटिव मुश्तरक मिल्कियत और जमहूरी तौर पर कंट्रोल इंटरप्राइज के जरिए अपने मुश्तर इकतदी समाजी सकाफती जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रजाकारान तौर पर मुस्तहिद अफराती अंजुमन है बैन अवी कोऑपरेटिव अलाइंस को कोऑपरेटिव शनाख्त कोऑपरेटिव तहरीक के अख्तार असूलों के बयान का आलमी जिम्मेदार भी है कोऑपरेटिव की तारीफ कोऑपरेटिव अफराद की एक खुद मुख्तार अंजुमन है जो अपनी मुश्तरक इकतदी समाजी और सकाफती जरूरियात और ख्वाहिशात को मुश्तर तौर पर मिल्कियत और जमहूरी तौर पर जेर कंट्रोल इंटरप्राइज के जरिए पूरा करने के लिए रजाकाराना तौर पर मुतहद करती हैं कोऑपरेटिव अवतार कोऑपरेटिव खुद मदद खुद जिम्मेदारी जमहूरियत मसावत एकजहती के अकदार पर मबनी है अपने बानियों के रिवायत में कोऑपरेटिव मम्बरान ईमानदारी खो खुलेपन समाजदारी और दूसरों का ख्याल रखने के अखला के तौर पर यकीन रखते हैं कोऑपरेटिव के उसूल कोऑपरेटिव उसूल वो रहनुमा उसूल हैं जिनके जरिए कोऑपरेटिव अपने अवतार को अमली जामा पहनाते हैं रजाकाराना और खुलू रुकनीत कोऑपरेटिव रजाकाना तंजीमें हैं जो सनती समाजी नस्ली सियासी या मजहबी इम्तियाज के बगैर अपने खदमात इस्तेमाल करने के काबिल और रुकनीत की जिम्मेदारियों को कबूल करने के लिए तैयार तमाम अफराद के लिए खुली हैं कोऑपरेटिव जमहूरी तंजीमें हैं जो उनके अरकान के जेर कंट्रोल हैं जो अपनी पॉलिसियां तरजीब देने और फैसले करने में सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं मुंतब नुमाइंदों के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले मर्द और खवानी खवती रुकनीत के लिए जवाबदेह हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव में मेबरान को वोटिंग के मसावी हक हासिल होते हैं एक मेंबर एक वोट और दिगर सतहों पर कॉपरेटिव भी जमहूरी तरीके से मुनजम किया जाता है विमरान की इकतदी शिरकत विमरान अपने कोऑपरेटिव के सरमाए में मसावी तौर पर हिस्सा डालते हैं और जमहूरी तौर पर काम करते हैं कंट्रोल करते हैं इस सरमाए का कम अज कम हिस्सा आमतौर पर कोऑपरेटिव के मुश्तर मिलकियत होता है अरकान आमतौर पर महदूद मुआवजा वसूल करते हैं अगर कोई हो तो रुकनीत की शर्त के तौर पर सब्स कराए पर शुदा सरमाए पर मम्बरान मंदरजा जैल मकासद में से किसी या सभी के लिए फाज रकम मख्त करते हैं अपने कोऑपरेटिव को तरक्की देना मुमकिन तौर पर जखायर कायम करके कुछ का हिस्सा कम अज कम नाकबिल तकसीम होगा कोऑपरेटिव के साथ इसके लेन देन के तनाजे से अरकान को फ़ायदा पहुँचाना और रुकनीत के जरिए मंजूर शुदा दिगर सरगर्मियों की हिमायत करना खुद मुख्तारी और आज़ादी कोऑपरेटिव खुद मुख्तार खुद मदद तंजीमें हैं जो उनके अरकान के जेर कंट्रोल हैं अगर वो हुकूमतों समेत दिगर तंजीमों के साथ माहे करते हैं या बैरूनी जराय से सरमाया इकट्ठा करते हैं तो उन शराइ पर ऐसा करते हैं जो उनके अरकान के जमहूरी कंट्रोल को यकीनी बनाते हैं और अपनी ताबन पर मगनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हैं तालीम तरबियत और मालूम कोऑपरेटिव अपने अरकान मंतखब नुमाइंदों मैनेजर मुलाजमीन के लिए तालीम और तरबियत फराहम करती हैं ताकि वो अपने कोऑपरेटिव की तरक्की में मौसर तरीके से हिस्सा डाल सकें वो आम लोगों को खास तौर पर नौजवानों और राय अम्मा के रहनुमाओं को साबुन की नोजत और फवायद के बारे में आगा करते रहते हैं कोऑपरेटिव के दरमियान साबुन कोऑपरेटिव अपने अरकान की सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से खिदमत करती है मकामी कौमी इलाकई और बैन अवी ढांचे में के जरिए मिलकर काम करके ताबन पर मबनी तहरीक को मजबूत करती है कोऑपरेटिव अपने अरकान की तरफ से मंजूर शुदा पॉलिसियों के जरिए खानदान के पायदार तरक्की के लिए काम करती है तो देखिए हमने बहुत ही अहम मालूम जो है हमने आपको पहुंचाई कि दुनिया में तो जैसे आप फ्रांस ले लें जर्मनी ले लें जापान ले लें तो यही कहा जाता है कि 80 नब्बे फीसद जो है वहाँ कारोबार जो होता है वो इंडस्ट्री जो है ख़ास तौर पे वो कोऑपरेटिव के जरिए इमदाद माह के अंजुमन के जरिए चलाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा फायदे हैं लेकिन हमारे पास अफसोस है कि पाकिस्तान तो इस तहरीक इसके सौ ममालिक में उसका नाम भी शामिल नहीं है और ना कोई खदमात है लेकिन आप देखें तो उन मुल्कों में में जो तहरीक काम कर रही है जो आपके अपने मुल्क की मीशत में जो इजाफा कर रहे हैं वो काबिल कदर हैं हमें उनसे सीखना चाहिए और यही बात सामने आती है कि हमारे पास तरबियत का कोई निज़ाम है ही नहीं ना सरकारी इदारों में ना सोसाइटियों के इंतज़ामिया या मम्बरान किसी को भी कोई तालीम तरबियत नहीं दी गई है इसलिए सब पंजाब में तो फिर भी बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है सोसाइए हमें सीखना चाहिए ये नहीं कि जी साहब हम तो किसी की जो है मिसाल हमें नहीं देना चाहिए मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है आप देखें कि यहाँ आज से तीस साल पहले कितने जो है सिंध के अंदर कोऑपरेटिव ने अपना काम किया मुकाम बनाया एग्रीकल्चर में आपके क्रेडिट सोसाइटीज में हमने तो सिर्फ एक हाउसिंग को वो भी सिर्फ कराची के हद तक है महदूद है हम उसी को लिए बैठे हैं और उस पर भी हम पूरी तरह काबू वो नहीं तो कामयाब हो सके एच के थर्टी थ्री जो है वो तकरीबन नामुकम्मल है और आज से पचास साल से अब तक वो क्यों नामुकम्मल है इसकी वजह है एक तो तालीम में तरबियत नहीं है हमें एक दूसरे से ताउन करने का एहसास नहीं है तो अगर हम जब एक दूसरे का ताउन करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे और अल्लाह का भी रसूल का भी हुक्म यही है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो उसमें बरकत है तो इन गुजारिश को मेरे आप ज़रा गौर फरमाएं और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त मेरी वीडियोस आपको मिल सकें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व